La La bagarre La bagarre La bagarre La bagarre La bagarre Oups. Je l'ai touché dans le cœur.

qué perspicace. Non,